Hola amigos, soy Gin. y un día más, eh, bueno, pues he estado dándole vueltas a la cabeza y, he estado pensando eh, en todo aquello que me hace a mí particularmente procrastinar y dejar cosas para otro momento y que me preocupan y que no me dejan dormir y que y comprendo perfectamente que a ti te puede pasar lo mismo. Por lo tanto, he hecho una pequeña recolección de esos nueve hábitos que nos hacen no cumplir las metas y sobre todo los sueños que queremos tener en nuestra vida a corto, medio y largo plazo. Así que te dejo una dinámica, préstale máxima atención. Mm, creo que con que le dedicaras 30 minutos es suficiente. Espero que la disfrutes. Chao.